Ну що, сука? Рущий свайна, блядь. Підарашин. Вітання від третьої сили. Пизда минометным. Охо-хо-хо-хо! Єбаться, сука, дарахтей. Казали, сука, не приезжайте, в Україну.